Пош, пошел порт на проигрыватель. Запись. Еще меня четко. Еще на дыбки встал. Во, все. Так, запись Что стоп. за херня? Все, за запись стоп.